Welcome to morning dose daily ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಮೇಕೆಗೆ ಅಲ್ಲ are you in trouble If so, you was wrong because the elephant gets assigned the challenging task of carrying Ambari, not the goat.